Igen, tessék, Kersoli BT, Kuti Zsófia vagyok, miben segíthetek? Jó napot kívánok, Balogh Zoltán vagyok. Időpontot szeretnék kérni egy megbeszélésre az igazgatóasszonyhoz. Pillanat, és megnézem. Február 17-én délután 2 órakor tudná önt fogadni az igazgatóasszony, vagy utána lévő héten hasonló időpontban. Az első időpont megfelel. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra!